Для передачи MIDI тайм-кода по сети вы можете использовать RTP MIDI. Это бесплатная программа, которая создает внутри вашей сети сессии, через которую и происходит обмен MIDI сообщениями между устройствами. Скачать программу можно с сайта разработчика. Если вы используете macOS, то RTP MIDI уже интегрирована в вашу систему. Что версия для Windows, что для macOS выглядят и работают абсолютно одинаково. Для генерации тайм-кода я буду использовать программу Reaper на одном компьютере, на другом я буду использовать EMA2 эм а для принятия тайм-кода. На оба компьютера нужно установить RTP MIDI. Далее объединяем компьютеры в сеть. Для этого можно можно использовать Switch. Если вам нужно объединить в сеть только два компьютера, то вы можете просто соединить их напрямую. Также можно использовать сеть, подключенную через роутер. В этом случае вам вообще можно ее не настраивать, но об этом чуть позже. Настройка сети не представляет ничего сложного в данном примере. Я выставляю IP-адрес 192.168.0.101 на машине SM2 и 192.168.0.102 на машине Sleeper. Мне не нужно делить сеть на подсети, поэтому я оставляю маску по умолчанию 255, 255, 255, 0. Тем самым мы получаем сеть класса C, где первые три октета являются адресом нашей сети и будут одинаковыми у всех подключенных устройств, поэтому маска их закрывает. А последний октет это хосты или уникальные адреса подключенных устройств и маска полностью их открывает. Что касается роутера, то как я уже говорил, он может сам создавать локальную сеть. Роутер выдает подключенным устройствам IP-адреса, используя DHCP сервер. Эти IP-адреса не являются абсолютно постоянными, а арендуются устройствами на время. Узнать выданный адрес DHCP сервера можно в сведениях о сетевом подключении или же просто запустив RTP MIDI. Настроить сеть роутера, время аренды или задать IP-адреса устройствам вручную можно в панели управления роутером в браузере. Заходим в панель управления, сети интернет, центр управления сетями и общим доступом, изменение параметров адаптера. Здесь мы выбираем наш сетевой адаптер или сетевую карту, к которой у нас подключена сеть. В моем случае это обычный встроенный в плату сетевой контроллер. Выбираем свойства. В появившемся окне мы выбираем IP версии 4 и выставляем статичный IP-адрес. Я выставляю IP-адрес 192.168.0.101. Далее запускаем RTP MIDI, создаем сессию, задаем имя. Для удобства я назову сессию MA2, так как на этом компьютере MA2 и будет запущена. А обратите внимание, в директории будет отображаться именно Bonjour Name, поэтому имеет смысл его продублировать или вообще указать. Нажимаем Enable, видим, что наш заданный IP-адрес отображается правильно. То же самое мы делаем на втором компьютере, только указываем IP-адрес 192.168.0.102. Запускаем RTP Media и видим, что сессия MA2 уже доступна в директории. Создаем сессию для второго компьютера и указываем ее имя и банджор name. Также для удобства я укажу ее как Reaper. Нажимаем Enable и также видим наш IP-адрес. Теперь нам нужно сделать кое-какие настройки в Reaper. Нажимаем Options, Preference, MIDI Device и выставляем нашу сессию Reaper как MIDI Input и MIDI Output. Создаем генератор тайм-кода Переходим в свойства источника и ставим Send MIDI, выбираем нужный нам frame rate. Внизу на фейдере дорожки с тайм-кодом нажимаем Road и выставляем наш MIDI output. Возвращаемся к компьютеру с Cinema 2. Также видим, что сессия Reaper уже доступна. А, у меня заготовлен небольшой шоу-файл для демонстрации, но нужно еще сделать пару настроек. Нажимаем на желтый кружочек, переходим в MIDI и выставляем в MIDI-IN нашу сессию MA2. Далее переходим в Setup, MA Network Configuration и проверяем, что MIDI таймкод приходит в нужный нам слот. В моем случае это таймкод слот 2. В принципе все готово, выбираем доступную нам сессию Reaper и нажимаем Connect. На компьютере с Reaper Connect к сессии MA2 произошел автоматически, так как мы уже подключились к сессии Reaper. Теперь мы можем просто нажать Play и таймкод будет отправляться по сети к MA2. Хотел бы еще отметить, что если вы используете MA2 эм а Lite или Full Size, то вам нужно подключиться к сессии MA2 эм а on PC, тогда тайм-код будет дублироваться на вашу консоль. Вообще RTP-MIDI это довольно функциональная штука. Вы можете, например, передавать сигналы подключенных аппаратных MIDI устройств участникам сессии, тем самым управлять дистанционно другими компьютерами. Или можете создать несколько сессий и разделить их между участниками, чтобы каждый из них получал лишь то, что ему нужно. Я оставлю ссылку на официальный туториал, в котором вы можете об этом почитать и более подробно знакомиться с программой.